Λοιπόν, πάμε στη Σοφία την Έλα, Σοφία. Σοφία Ξανδοπούλου. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα σε όλου στο Δημότιο Online. Καλά, ε, ζαλίστηκε το κεφάλι μου με τι συντάξει. αυτό έχω να σου πω, μπράβο Γιατί, εσύ γιατί αγχώνεσαι για τι συντάξει. Σε <laughs> πόσα χρόνια έχουμε ακόμα μπροστά μα εμεί. Το 5%, το 10%, μείον από εκεί, συν από εκεί, διά, επί, παρά, Μιλά μιλάς δικού σου ανθρώπου. του δικούς σου <laughs> σύνταξη. Ε, αρκετά. Αρκετά. αρκετά. Και σένα στο 5% δηλαδή. Όλοι στο 5 είμαστε. <laughs> Τι 5 είναι αυτό, να μην πω. Γιατί δεν ξέρω να το πω και στα ποντιακά λίγο να το κάνω πιο χαρούμενο. Έτσι. Να το κάνω πιο χαρούμενο. Τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα θα πάμε λίγο αθλητικά, γιατί έχουμε επικαιρότητα τη κυριακή στον αγώνα πάω Ιρακλής και ναι. σκέφτηκα να παίξω λίγο με το τερέν, να παίξω λίγο έτσι λίγο στο γήπεδο, να το πάω κάπως στα αθλητικά, ποδοσφαιρικά. Να ευχαριστήσω και την Πάι ΠΑΟΚ που ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Πόντιο Τιούμπ να μπει μέσα στο γήπεδο και πήγαμε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ Παναγιώτη και κάναμε ένα λογοπαίγνιο με το τέρεν και το τερέν. Μάλιστα. Ένας τόνος κάνει τη διαφορά. Τέρεν, κοίτα, στα ποντιακά, το τερέν το ξέρετε όλοι. Α, το, τε, το τέρεν στα ποντιακά είναι κοίτα. Ναι, Μάλιστα. Βγαίνει από το τυραίο τυρό, που σημαίνει κοιτάζω. Όπω λέμε, α πούμε, και, και σε άλλε ε, ε γλώσσε, τι, τι, τι τυρά, δεν λέμε, τι κοιτά. Ναι, ε, στην, η προστακτική, επομένω, είναι τέρεν στα ποδιακά, που σημαίνει κοίταξε, κοίτα. Και έκανα ένα λογοπαίγνιο με το τερέν. Πάω... Ένα τόνο παρακάτω. Πάω και η Ηρακλή την Κυριακή. Το Σάββατο, Κυριακή, δεν ξέρω πότε είναι. Ε, την Κυριακή είναι 16 Οκτωβρίου η αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Ναι, το, το λέω κιόλα για να είμαι και μέσα στην επικαιρότητα την αθλητική στο τέλο. πάω, πάω Ηρακλή, Σοφία. Και τα δύο. Και, και τα δύο. Απλά τώρα επειδή είμαι και στην Τούμπα μένω, ε, ξέρεις, οι αποστάσεις μας ενώνουν με το γήπεδο της Τούμπας. Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ Συνεχίζεις... ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο με αυτό το διαφορετικό, διαφορετική στήλη που έχουμε που μας παραχωρεί η Σοφία Ξανθοπούλου της δημιουργίας της μέσα από το πόντιο YouTube. Κλείνουμε αυτήν την εβδομάδα α, το δημότη μας. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ α, γιατί δεν έχει Δημοτικό Συμβούλιο, με πολλά πολλά θέματα. Α, ακολουθεί Χριστίνα Κανατάκη με το Πάρτε Θέση και στι 8 παρατέτα, παρατέταρτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Μουστάκα. Τέρεν το τερέν. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας Πόντιο βρισκόμαστε που αλλού στο γήπεδο του ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα. Τέρεν το τερέν, δηλαδή κοίταξε το τερέν. Τι σημαίνει τέρεν, Σοφία? Τέρεν στα ποντιακά σημαίνει κοίτα. Ε, βγαίνει από, την, από το ρήμα τυρέο τυρό που σημαίνει κοιτάζω. Πότε μπορούμε να έρθουμε στον ΠΑΟΚ? Την επόμενη Κυριακή, στις 16 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή.